Ok, donc on se retrouve à la Dream Tour 2017. Je suis avec NBK et Shox. On va parler un petit peu de la Dream Acostine. Vous avez fait un top 3, euh, top 4. Euh, pas trop déçu de cette performance. Euh, comment vous l'analysez maintenant avec un petit peu de recul Alors, déjà, oui, forcément, déçu. On va pas se mentir. Hein. On y était allé pour gagner. Euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que qui expliquent ce résultat. Euh, c'est bête à dire, ça devrait pas être une excuse, mais aujourd'hui on est habitué à jouer dans des conditions avec ESL, etc. et tout, qui sont vraiment genre optimales, euh, que ce soit PC, écran, son, casque, tout. Là-bas on est arrivé, on était obligé déjà de jouer pas avec des casques hélicoptères, mais des astros au-dessus des intras. Euh, donc déjà on entendait beaucoup plus tout ce qui est foule, etc. et tout, donc c'était un, un, peu gênant. Et euh, le premier jour on a eu un gros problème de micro, on s'entendait à peine, etc. Les tables on avait, euh, je sais pas, 50 cm pour jouer. Enfin moi j'ai l'habitude par exemple de jouer avec l'écran un peu loin, là il est, je l'avais dans mon nez. Enfin plein de petits trucs comme ça, on n'était pas dans notre zone de confort habituelle, on n'a pas réussi à s'adapter. Voilà, ça c'est notre faute. ça, ça nous, a fait, ça nous a fait du mal. Ensuite, on a un problème de préparation depuis 2-3 semaines euh, parce qu'on a un rythme d'entraînement qui fait que qu'on a des officiels. On veut vraiment genre euh, se focus là-dessus parce que c'est super important aujourd'hui les qualifications, que ce soit ECS, EPL. Et euh, du coup, on réduit le temps d'entraînement sur ces journées-là à peut-être euh, deux maps en général avant les officiels pour qu'on arrive à l'officiel, pas être fatigué, être bien niveau cerveau, pouvoir réfléchir, etc. et être lucide. Euh, donc déjà, il y a moins de temps. Quand il y, a beaucoup d'officiels, bah, il y a moins de temps d'entraînement. Et récemment, moi, il y, a, ma copine qui a eu des petits problèmes, du coup, euh, j'ai dû aller aux urgences. Euh, vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, mais voilà, pendant 2-3 jours, on n'a pas pu prac. Alex, à un moment, il y a la cuisine de son appart qui est partie en feu pendant qu'il dormait. Heureusement, pareil, vous inquiétez pas, tout va bien, mais du coup, l'appartement est en cendres et tout. Il n'a pas pu jouer pendant 2-3 jours. Après, il a dû jouer les derniers officiels. Il se il avait 2 heures de voiture pour aller dans un cybercafé à Séville et tout. Enfin, c'était le bordel quoi. Ça fait 2-3 semaines, c'est le bordel et on n'arrive pas à s'entraîner convenablement. Donc euh, voilà, et on arrivait, on à Austin un petit peu dans tout ça. Et le mélange de tout fait que euh, on était un peu perdu, on jouait pas comme on s'est joué, on avait un peu perdu nos repères et on n'a jamais réussi à vraiment step up il y avait un petit peu de mieux, mais on n'a vraiment jamais réussi à step up. Et au final, vis-à-vis du niveau qu'on a affiché, le résultat est, logique. Une question pour Nathan du coup. Euh, toi qui as joué avec Happy euh, et euh, du coup avec Richard, c'est quoi la différence Quelle est la différence entre ces deux leaders in-game selon toi Alors, point numéro 1. <laughs> la différence entre Richard et Vincent, de toute façon est assez hum, clair euh, c'est deux styles assez opposés, euh, dans le sens où Vincent prend les choses vraiment en main et il se concentre sur exactement son plan de jeu et ce qu'il veut faire et peu importe ce qui se passe en face, peu importe un peu ce qui se passe de l'autre côté aussi. Et que voilà, c'est un plan très précis, très groupé et euh, c'est à une certaine extrême, c'est un peu ça passe ou ça casse. Et et Richard, c'est plus d'équipe, enfin plus d'équipe. C'est plus dans le sens, euh, on a des binômes, des trinômes. Euh, sur certains rounds, on prend des timings, sur d'autres rounds, euh, on joue un peu groupé. Et voilà, c'est plus, on va dire complet. On essaie de s'adapter aux autres tout en restant dans notre jeu. C'est, du CS un peu plus adaptif, quoi, en gros, sur, la map et aux adversaires. Et, euh, et, voilà, je pense que c'est les différences principales que. Euh, voilà, je ne sais pas quoi dire ça. Ouais, je, pense que je vais rester simple et euh, je, voilà, comme ça. donc Richard, tu n'as pas toujours été leader in game. <laughs> et avant, par exemple, c'était Existence au sein de ton équipe qui, qui l'était. Est-ce que ça te manque pas d'être leader in game, d'être focus sur ton crosshair Oui et non. Oui et non. Dans le sens que euh, être leader, c'est aussi sympa, je trouve, l'aspect vraiment technique. Enfin, enfin c'est con, enfin c'est con à dire, mais quelque part, peut-être des fois, tu te sens un peu plus important, tu as plus de responsabilités. Euh, et puis tu réfléchis plus, plus à l'aspect tactique, ça et tout, qu'est-ce qui se passe à gauche, qu'est-ce qui se passe à droite, qu'est-ce qui est le mieux et tout. Et ça, j'aime bien, je trouve ça vraiment intéressant et, plaisant. En tout cas, quand ça marche. Quand ça marche pas, c'est un petit peu plus dur. Euh, après, oui, voilà, faut être honnête. C'est sûr que des fois, quand Enfin, tu peux pas tout le temps, je pense, être euh, lucide à 200%. C'est pour ça que je laisse des fois euh, plus de liberté aux joueurs au niveau des calls, parce que euh, des fois, je, je, sais que, ok, là, les gars, laissez-moi complet, le lead, je sais à 100%, enfin, je suis, je suis dedans. Il y a des fois, je peux perdre un petit peu pied, mais voilà, je vais pas me, je vais pas foncer tête baissée dans le mur. Dans ce cas, je demande de l'aide, et puis ils sont toujours là pour m'aider. Et c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, surtout quand c'est dur, je dirais, que euh, des fois, oui, c'est sûr que c'est plus simple que si on te dit, ok, va en B, euh, tu le mec, et voilà, tu réfléchis à rien, tu prends ton AK, tu euh, t'avances, tu regardes juste le viseur et tu focus focuses juste sur tuer le mec. Voilà, et c'est vrai que ça fait, j'ai passé la barre des 1 an de lead parce que j'avais pris avril l'année dernière. Donc j'ai passé la barre d'un an, mais je sens que j'ai encore énormément d'expérience à prendre et que, en l'occurrence, par exemple sur cette LAN, même si on a gagné et je suis très content. Euh, moi, je suis pas satisfait de, mon niveau individuel. Je pense que je fais des progrès au niveau du lead et je vois un petit peu plus euh, certains trucs. Mais euh, des fois, du coup, j'arrive. Enfin, j'ai pas encore trouvé vraiment la balance parfaite entre être au top, enfin être à mon top niveau individuel et être au top niveau du lead. C'est pas évident et voilà. Je suis pas satisfait de ma lane individuellement. Et faut juste que j'arrive à trouver la, balance, mais je suis confiant pour l'avenir. À propos du, du fait, tu parlais du coup de qu'il faut que tu step up aussi au niveau de ton, de ton lead. Comment tu fais pour travailler là-dessus Est-ce que c'est un travail que tu fais euh, avec euh, Smith notamment et euh, votre analyste NKJ Pas vraiment, j'ai envie de dire. On va dire que dans un premier temps, je vais pas forcément demander conseil à qui que ce soit. En fait, je vais après si on me dit au bout de trois fois, ok, ça c'est vraiment naze, voilà. Si on me dit que c'est naze, d'accord, ok. Il y, a des raisons, on, pourquoi du comment et voilà. <clears throat> Après, comment j'essaie vraiment de, de l'améliorer, c'est d'essayer de rester dans la game actuelle, déjà, euh, parce qu'il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas, et ouais, faut pas être bête. Et euh, regarder un petit peu le style de jeu des autres équipes, et réussir à avoir en fait un, un panel de, de, strats ou une manière de jouer qui convient à l'équipe, et dans lequel on se sent à l'aise, et dans lequel on est fort. Voilà. Et ensuite, euh, tu rajoutes à ça deux, trois petits trucs d'adaptation selon les équipes, changer le rythme plus rapide, plus lent, plus taper le A, plus taper le B, voilà, sans trop sortir de notre jeu, parce que ça c'est sinon c'est un peu 50-50 bah, quoi, c'est du all-in quoi, ça passe ou ça casse. Euh, donc voilà, j'irai avoir déjà un panel de jeu complet, propre qu'on maîtrise, et après faire en fonction de mes adversaires. Ok. Euh, parlons un peu de votre coach, du coup, euh, l'ancien sniper Smith. Euh, comment tu travailles avec lui, toi, euh, Nathan Qu'est-ce qui t'apporte euh, à, quel niveau Eddie, pour l'instant, il est encore un peu. comment, je peux dire Eddie est un peu dans la recherche encore, dans le sens où il cherche vraiment à être utile comme il le peut à tout le monde. Euh, il a, depuis le début de l'équipe, été plus spécifique sur euh, certains joueurs, euh, notamment donner un côté plus passif à Kenny, parce que Kenny est, de base extrêmement agressif et, donner un peu ce côté plus passif, juste à tenir des lignes et, à comprendre comment mieux jouer avec son équipe en étant reculé. Et, et essayer un peu de voilà, d'arrondir les angles pour, pour l'équipe en général. Donc c'est c'est à peu près ça. Euh, le travail qu'il fait avec Richard en amont, j'en sais rien vu qu'ils parlent sûrement entre eux pour, euh, pour régler ça, mais voilà, juste. Euh, c'est un travail de. Voilà, de. Il cimente un peu l'équipe, quoi. Tous les petits trous, il y a des problèmes. il essaie d'être là, de corriger les choses à droite à gauche et, et d'avoir du recul par rapport aux joueurs. si par exemple il y a des parties du jeu qui marchent pas, si par exemple certains moves de joueurs marchent pas, si la mentalité est mauvaise, etc. etc., etc. Et donc voilà, c'est quelque chose, Il le découvre un peu en même temps que nous, parce qu'en France, on n'a jamais vraiment eu de, coach qui était vraiment actif dans l'équipe. Et, voilà, pour l'instant, ça se passe bien, et, c'est cool. Juste ouais, pour conclure sur le rôle d'Eddie, pour, ouais, je pense que c'est un peu plus clair, euh, parce que tu me parlais du travail que je fais avec lui en amont. Aujourd'hui, en tout cas, la manière dont on fonctionne, c'est pas forcément du travail en amont, euh, mais comme l'a dit Nathan, ça va plutôt genre dès qu'il y a quelque chose qui va un petit peu partir en cacahuète, dès qu'on a une faiblesse, dès qu'il y a une mauvaise soirée, il va m'appeler, on va parler 10 minutes. Voilà. Dès qu'il y a vraiment des aspects négatifs ou des choses à améliorer, en fait, il va, il va les pointer de manière à, à vite gommer ça ou vite travailler là-dessus. Voilà. Pas vraiment du travail en amont, plus ouais, enfin voilà, je pense que c'est compris. Ok, ouais, c'est sûr qu'il peut apporter une vision différente. Comme vous, vous avez un petit peu euh, la tête dans le guidon. Euh, voilà, ok. Euh, Justement, euh, parlons de Smith encore. Est-ce que euh, in-game, euh, il parle Il apporte des choses in-game alors non, pour la simple et bonne raison que même si par exemple sur les DreamHack, là, les coachs peuvent parler 24 h sur 24, on on veut pas l'utiliser parce qu'on veut vraiment utiliser le format IEM, Major, ESL, enfin tout ça, je crois que c'est pareil, si je dis pas de bêtises qui voilà qui, fait qu'il ne peut pas parler à part pendant les timeouts. Donc euh, on veut pas se changer de quoi que ce soit. Donc en prac, en officiel sur internet ou même là, on s'y tient à notre manière de faire, on veut pas changer. Euh, donc in non. Euh, en prac, de temps en temps, quand il est vraiment focus sur quelqu'un d'individuel, il a genre une touche chuchotée pour lui parler, pour essayer de lui dire ouais, fais fait, ça, etc. Et tout, ce genre de choses. Et après, pendant les officiels, ou en LAN par exemple, sa plus-value, elle est vraiment pendant les timeouts euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore on n'a pas encore euh, euh, peut-être clarifié à 300% ou voilà, mais le but c'est que voilà, on a normalement on n'a que 4 timeouts de 30 secondes, donc ça va donc c'est court. Le but c'est que pendant la game, ok, on essaye, on suit ça, et si un timeout c'est lui qui a le recul, c'est lui le coach, on le trust, il a 30 secondes, il nous dit quoi faire et on le fait. Voilà, basta. C'est ça à quoi on veut en tout cas, à quoi on aspire. Ça marche. Sinon, parlons d'un peu de l'ambiance euh, au sein de l'équipe. Je ne vais pas demander au capitaine, mais du coup, euh, à un des joueurs, Nathan, euh, l'ambiance, elle est comment Parce qu'on a connu justement une vie à une époque où l'ambiance de travail était, catastrophique. Là, aujourd'hui, ça, ça a l'air assez sympa. Dis-nous en plus. alors, déjà, on a un combo explosif entre Eddie et Smith pardon, et, Apex. C'est deux, deux mecs un peu tarés et que ils arrivent à garder euh, ce côté où, on s'amuse et tout se passe bien quand il y a des plans ou, quand c'est un peu plus compliqué. c'est <laughs> utile d'avoir des mecs comme ça. Euh, et, après, ouais, en général, ça se passe bien. On a encore quelques petits problèmes, euh, surtout en match de mentalité, dans le sens où chacun a toujours un peu un ego. Et même si on met des 13-2, 12-3, ça, parfois, on sent qu'on est encore sur, on est encore sur le côté tranchant de l'épée et on n'est pas sûr si, si on va partir en couille <laughs> ou si ça va rester dans le droit chemin. Donc euh, ça, c'est encore un travail qu'on doit faire sur euh, la mentalité générale. Mais sinon, en dehors du jeu, tout se passe bien. Euh, c'est cool. Et, je voulais dire un truc, mais j'ai totalement oublié. Ouais, il y, a le côté aussi où, on sent qu'il y a une vraie envie, une vraie dynamique de, progression, dans le sens où chaque personne individuellement veut, veut vraiment être meilleur et être utile à l'équipe et être dans le move d'équipe. Euh, par exemple, après le match contre Trict, euh, après le match contre on s'est réunis, euh, j'ai plus quelques heures après le match, en gros, et, on a eu une discussion qui, qui, a un peu tranché des gorges, quoi. <laughs> Et, et au final, ben voilà, ça, a fait rebondir un peu tout le monde. tout le monde a été remis droit dans ses bottes et, voilà on a repris on a repris le tournoi confiant avec une vraie avec un vrai esprit d'équipe et voilà c'est bien pour l'instant tout le monde pour l'instant en tout cas, après, après trois mois, euh, tout le monde prend bien la critique, euh, on se trust, on a une bonne ambiance, Même, même l'allemand, euh, notre analyste qui est quasiment tout le temps avec, avec nous sur TS, vient souvent faire de la map avec nous, ou apprend même, enfin il commence à, se démerder pas mal en français. Et, c'est pas mal que même lui se soit intégré, voilà, ça donne, ça donne vraiment un bon groupe et, tout va bien. Et pour pointer encore une fois, euh, Eddie fait un travail, un gros travail aussi avec chaque joueur, et notre analyste NKJ qui fait un énorme travail aussi et qui prend aussi les joueurs individuellement, qui nous motive à chaque map, euh, à chaque map. Euh, enfin, vraiment, c'est, c'est, bien d'avoir un staff aussi complet. Quoi. Tu parles du staff, justement, tu as changé d'équipe euh, assez récemment. Tu étais avant donc chez Envious, c'était Jordan Next, ton, ton manager. Le boss, c'était Astro, Mike. Maintenant, donc, c'est Next, c'est Niak, pardon, ton, ton, euh, le manager de, l'équipe et c'est au slot euh, le boss de la structure. Est-ce qu'il y a des gros changements euh, vis-à-vis de ça ou c'est vraiment un travail qui, qui, te, qui te touche pas vraiment il y a honnêtement les joueurs en général dans n'importe quelle structure les joueurs sont bien traités quoi qu'il arrive il y a toujours ce côté que voilà, les structures veulent faire la meilleure chose pour les joueurs et que, et que nous en général pour contacter la structure ben, soit euh, on, a rarement des contacts assez directs parce que euh, ils ont en général pas mal de staff et donc tu passes par euh, plusieurs personnes et que Niak est là pour faire aussi ce contact entre la structure et nous. Et, et après, non, honnêtement, enfin, en tant que joueur, il n'y a pas énormément de différence. Il y, a, juste voilà, une période un peu compliquée quand il y a eu tous ces changements entre Envy G2 et entre les, personnes tout simplement. Et voilà, il y a eu des décisions qui ont été prises et forcément, c'est un, peu plus dur pendant un moment. Mais euh, voilà, enfin, moi personnellement, j'ai gardé une bonne relation avec, avec Jordan. On s'écrit à chaque fin de tournoi euh, en mode euh, dommage ou BGI ou quoi que ce soit. Et, et voilà, donc on n'a on a rien, enfin, on n'a plus d'animosité, en tout cas, une fois le mois passé après, après le changement. Et, niveau structure, ben, c'est. c'est bien des deux côtés, <laughs> tout va bien, donc donc c'est cool. Euh, parlons un petit peu de, de, vos maps, de votre map pool. Euh, Richard, euh, Mirage, c'est... <laughs> ça, ça marche pas écoute, sans mentir, c'est une map que j'adorais à la base, quand, c'était Mirage CE. Voilà, au tout début de CSGO. Depuis que c'est devenu la, Mirage remasterisée par Valve, je l'ai vomi. je n'ai pas forcément des bons souvenirs dessus. Et c'est toujours une map que j'ai pas vraiment compris en fait comment elle marchait quoi. ouais, faut être honnête, genre euh, que ce soit en terreau ou en CT, euh, comment tenir le mid, les mecs te mettent des smokes, les mecs te mettent des molos, des fois ils sont 3, des fois ils sont 2, des fois. Je sais pas, je... elle me plaît pas, je, trouve que. Enfin, c'est bête à dire, mais je la trouve un peu random, je trouve. Enfin, trouve fait trop part à l'individualité quoi. Genre si les mecs ils sont chauds dans le middle et qu'ils te mettent des deux balles, bah tu peux rien faire quoi. Et je la trouve un peu. Voilà. Euh, après, bon ça c'était dans un premier temps, c'est il y a peut-être euh, un ou deux ans. Euh, après il y a le fait que quand j'y ai pensé, bah au final j'avais pris trop de retard sur la map. Et aujourd'hui la reprendre, comprendre comment elle marche, etc. et tout, je veux dire ça prend énormément de temps, c'est compliqué, il y a des équipes très en place dessus, très fortes. De toute façon, pour être une bonne équipe, aujourd'hui, n'importe quelle bonne équipe, en général, on s'y map relativement bonne et en veto systématiquement une. Il n'y a aucune équipe, je crois, qui a vraiment 7 maps fortes, quoi. Ouais, a encore Astralis, euh, non, ils jouent pas Kevel. Ils l'ont juste, ils juste joué là, mais voilà. Après, je pense, je sais pas si c'était un pari ou s'ils l'avaient travaillé. Et euh, voilà. Après, à terme, le mieux c'est d'avoir cette map. Mais bon, le problème c'est que quand tu passes euh, d'une semaine à l'autre, s'il y en a une que t'as pas prac, bah ton niveau il passe de là à là quoi. Si tu l'as pas joué pendant une semaine, ça va très vite. Donc déjà cette map c'est compliqué. Et ensuite Mirage, ouais l'histoire que je suis trop en retard. Et maintenant, euh, de toute façon, euh, je pense qu'il y a de fortes chances que c'est celle qui va sauter quand, quand D2 va revenir. Et si c'est le cas, bah, au niveau map pool, on va être top. Quoi. Donc euh, j'anticipe. On brain pour dans deux ans. quoi. sinon, à, propos de justement de Counter-Strike, on parle souvent du Tech9 qui est OP, de l'UMP là maintenant qui est OP. vous, vous en pensez quoi Il y a des mises à jour que vous aimeriez vraiment avoir, des choses qui, vous gonflent en tant que pro player euh, moi personnellement j'ai aucun problème avec tout ça. Euh, même si oui c'est des, armes fortes et tout, pour moi je trouve que c'est comme toutes les armes et que elle doit être quand même maîtrisée quoi. Enfin je veux dire l'UMP si tu fais un gros spray de gauche à droite il sera pas forcément précis. Et le Tech 9 si tu plus comme un bourrin sur ta touche, si le mec est pas contact, ça sera pas précis non plus. Donc euh, voilà, je trouve que non, je préfère ça plutôt qu'à l'époque d'un principe où quand les mecs mettaient le, GR, c'était 3-0 systématiquement parce que tu, n'avais pas une chance de mettre une écho. Genre c'était impossible. Je trouve que ça ramène plus de spectacle. Je trouve que euh, au niveau de l'intelligence, du brain et tout, bah, c'est des nouveaux rounds à savoir gérer. Tu les gères d'une autre façon et tout, c'est plus compliqué. Enfin, je trouve juste que ça rend le jeu plus complexe, plus difficile et je trouve pas que c'est une mauvaise chose. Mon avis personnel côté pistole, je suis d'accord. Je trouve que les pistoles, au final, ça va. C'est juste que. il euh, faut faire gaffe, quoi. Faut, faut jouer le jeu un peu différemment quand, c'est des pistoles Kevlar en face. Et il y a toujours moyen de s'adapter, quoi qu'il arrive, de ce côté-là. Les seuls changements que je verrais seraient euh, peut-être les récompenses euh, de kill. L'UMP. attends, je suis plus sûr si c'est à 600 ou 900 dollars. 600, je trouve quand même ça trop. La WAP à 50 dollars, je trouve ça n'importe quoi. Et, pareil, enfin, final, pareil pour les SMG, les pompes à 900 dollars. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est bizarre quoi. Ok, ça donne plus de rounds euh, spectaculaires. Ok, il y a, hum, il y a, hum, ça va faire plus de rounds tight, mais au moins tu fais pas un round où es, tout le monde est à l'UMP et le round d'après, bah, euh, t'as gagné le round à un vivant et t'as deux AWAP et, et trucs un peu un peu chelou quoi. Donc euh, Ouais, moi il y aurait juste ça, quoi, les, récompenses des kills, et, à part ça, je trouve que les pistoles ça va, je trouve que l'UMP, ben, bah, ok, c'est fort, mais bon, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un truc de ouf, quoi. Genre ça va, quoi. Que tout le monde commence à s'y adapter, donc euh, non, je trouve, je trouve que c'est correct. Ah, gris. S'il y avait une chose que je changerais éventuellement, c'est euh, peut-être la récompense. C'est vrai que des fois, il y a des trucs, genre il y a des bails un peu bizarres. Tu fais, il le sort d'où ce snipe, quoi. Euh, parlons aussi de l'actualité de Counter-Strike. Euh, euh, justement, récemment, vous êtes sans ignorer que Kali, <laughs> voilà, bravo. Évidemment, ça, a défrayé la chronique. je ne sais pas sous quel angle attaquer ce, phénomène, on va dire. je vais commencer par une question, c'est est-ce que vous pensez que c'est normal que Kali puisse revenir en compétition première chose dans une structure donc euh, chez Vexed Gaming. Et euh, donc voilà, on va commencer par, euh, par ce point-là. Tu commences, je commence. alors personnellement, moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, deux ans déjà. Quand arrêtes pendant deux ans de manière compétitive, déjà pour revenir, faut être chaud. déjà faut être chaud. Ensuite tu as triché. Donc déjà, dans tous les cas, Enfin, aucune, euh, aucun gros sponsor, aucune grosse écurie voudra de toi. Niveau com, niveau publicité, niveau marketing, c'est nul. Donc au final, le seul truc qui te reste, c'est peut-être euh, le subtop ou les tiers euh, plus bas, quoi. Mais pas le tiers 1, tiers 2, je pense pas. Donc au final, ça, déjà les, les choix s'amoindrissent. partant de là, l'erreur est humaine. Au moins, il peut revenir. Après, voilà, bon courage à lui, quoi. C'est pas parce qu'il a le droit que c'est facile pour autant. Donc, euh, je trouve, euh, voilà, enfin, je trouve qu'au final, vis-à-vis de tout ce qu'il y a derrière, pour revenir après ça, dans tous les cas, euh, ouais, demain tu me dis, il, va jouer avec SK, il va être top 1 monde, ouais, ça me ferait peut-être bizarre. Mais au final, ça se passera jamais comme ça. Vis-à-vis de la polémique, vis-à-vis de l'image qu'il y a aujourd'hui, ça n'arrivera pas. Donc, vis-à-vis des potentielles choses qui peuvent arriver, ouais, s'il joue chez Vexed, s'il joue dans une équipe un peu sub-top ou un peu tier 3-4, enfin, non, ça me choque pas plus que ça. Enfin, on est tous humains et voilà. Après, par contre, si deuxième fois, la banaville là, c'est bon, faut arrêter quoi. Euh, je trouve qu'il manque sur, le cas Kali, euh, je trouve qu'il manque un facteur assez important, c'est Valve. Dans le sens où ils n'ont donné aucune preuve, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il a cheat euh, en MM, s'il a cheat en Office, s'il a cheat en LAN, bref, on n'en sait absolument rien. Donc déjà, ce serait bien d'avoir quelque chose de ce côté-là. Euh, de deux, s'ils veulent euh, prendre des décisions, mais bah, au moins que ce soit clair, quoi, qu'il y ait un truc, voilà, si, tu cheats, t'es ban. Euh. genre, si tu cheats détecté par, par VAC, t'es ban 2, 3, 4, 12 ans, j'en sais rien, mais au moins que tu fasses un truc. Et, et, pareil pour ceux qui ont, qui ont trop des matchs. bon, là, il y a plus de preuves, donc là, on sait plus ou moins, plus ce qui s'est passé. Mais voilà, que, s'ils veulent, un peu chaperonner le jeu et, donner des, des directives comme ça, euh, qu'il y ait au moins quelque chose de clair, qu'on sache ce qui se passe et que qu'il y ait une, un communiqué, une communication tout simplement dessus. Euh, après pour le reste, ouais, Richard a plus ou moins résumé, plus ou moins résumé la chose. Euh, enfin honnêtement, quasiment à lui seul, il a, il a, jeté Titan <laughs> la structure, pauvre structure qui, n'avait rien demandé à personne. Et il y a ça, et ouais, comme il a dit, plus, grand monde va vouloir le voir. parce que voilà, il est maintenant il est chez Vexed. Et instant, le coach, les deux joueurs qui se cassent. Euh, bah, c'est mauvaise publicité instant. Quoi. Et, et voilà. Et, je trouve ça juste un peu dommage. Dommage, c'est un grand mot. Mais euh, il devrait avoir. Euh, je sais pas. Je pense, je pense qu'ils sont ban tous les mecs qui ont match fixe, qui ils sont ban sur VSL encore, je suppose. Dans le je crois que, je crois que oui. Que au moins qu'il y ait qu'il y ait revu des cas et pour, pour un souci d'équité, parce que là ils ont aussi fait une erreur de ce côté-là, et qu'il n'y a, personne qui a revu leur cas, il y a personne, ils sont toujours ban quoi, et qu'il n'y a pas eu de, choses quoi. Alors que bon, après rentrer dans un débat de est-ce qu'il y a une chose qui est plus grave que l'autre, est-ce que les deux choses sont terribles, est-ce qu'il y en a une qui est un peu mieux que l'autre, ça on va pas rentrer là-dedans, je trouve que c'est assez subjectif. Et euh, et euh, ouais, sinon en général, <laughs> bonne chance s'il veut revenir au top niveau, mais ça va être, être compliqué. Euh, tu parlais justement un peu des, des, euh, on va parler du match fixing rapidement, de Uzi, de Foxio. vous, si vous vous situez où Est-ce que vous tweetez avec le hashtag FreeUzi ou <laughs> est-ce que vous êtes plus ferme vis-à-vis de, ça j'ai un doute, mais je crois que je l'ai tweeté. Je crois que je l'ai tweeté le Free Uzi. Euh, l'un des premiers d'ailleurs. Parce que quand il y a eu le Free euh, Swag là, après la CS Summit, au même moment, j'ai fait ouais, ok, Swag, Free aussi. Voilà. Euh, parce que ouais, c'est un bon pote à moi. Et ouais, enfin, moi là-dessus, enfin. C'est pareil, encore une fois, il faudrait vraiment, entre guillemets, qu'il y ait un vrai Enfin, c'est bête à dire, mais quelque part un tribunal qui euh, gère en fonction euh, de la gravité des choses. Je veux dire, demain, tu passes euh, en justice, tu vas pas avoir la même peine si t'as volé deux bonbons au super U du coin ou si t'as tué quelqu'un, quoi. Bah, ça devrait être pareil. Je veux dire, quand les mecs ont fait ça, hein, ils savaient pas. Bon, ok, c'était bête, hein, voilà, et c'est pas bien. maintenant, ils se sont fait peut-être 150, 200 dollars de skin. Encore une fois, c'est pas bien. Mais je veux dire, il n'y a pas non plus mort d'homme, quoi. Après, l'iBay Power, qui derrière avait vraiment tout un réseau, qui sont fait des dizaines de milliers ou je sais pas quoi et tout, c'est encore différent, tu vois. déjà, il, ça devrait être séparé et pas mettre tout dans le même sac, quoi, parce que c'est absolument incomparable. C'est la première chose. Et ensuite, ouais, on parle d'eux et quelque part, pour moi, ils les ont un peu pris comme des exemples. Mais euh, alors, on n'aura jamais les preuves, hein, mais c'est sûr qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines avant, quoi. Donc je trouve ça un petit peu euh, salaud que genre euh, c'est eux qui prennent pour tout le monde D'autant plus que, euh, en l'occurrence, vis-à-vis de nos Français et tout, enfin, je veux dire, euh, ok, ils ont fait une erreur. C'est comme quand t'as 15 ans et que euh, tu vas voler un sac de bonbons au supermarché et qu'au final tu te fais prendre. Bah oui, ok, c'est pas bien. Maintenant, c'est bon quoi. De là à faire un ban avis, enfin, je veux dire, aujourd'hui, les sports se développent tellement, etc. et tout. Des joueurs comme Uzi, Foxio, etc. tout, enfin, c'est des joueurs qui avaient du talent, qui pouvaient espérer vraiment en vivre du jeu, de leur passion. Et on, leur a coupé, on leur a coupé ça quoi. Je veux dire, euh, c'est dur quoi. Franchement, je trouve ça vraiment dur. Euh, ouais, pareil, je sais pas, j'en ai parlé un peu euh, <laughs> dans la question d'avant, donc euh, je vais pas être long, mais ouais, revoir leur cas, revoir leur jugement, parce que un bon avis, c'est une blague. <laughs> c'est que, que ce soit pour eux, pour les Américains, pour les Russes, parce qu'il y a des Russes aussi qui, qui sont fait choper. ouais, revoir, comme, revoir et et voilà, s'il y, si a appel et que la décision euh, retombe et que c'est tiré bon voilà, ok. Mais même dans les sports plus traditionnels, euh, c'est pas des sentences euh, à ce niveau-là. quoi. Donc voilà, par exemple, c'est des grosses amendes, ok, c'est suspendu quelques matchs, après, voilà, quoi, tu reviens et, c'est comme ça. Quoi. <laughs> C est, tu peux pas non plus trop, trop, trop abuser et ban à vie. C'est juste à vie, c'est trop. Quoi. Tu euh, parlais d'un tribunal aussi euh, avant. Il euh, n'y a, pas encore justement des, entités établies dans l'e-sport qui permettent des juridictions qui permettent de, ce, genre de choses. Est-ce que vous suivez un petit peu tout ça, justement la WESA, le e Sport, ce genre de choses Est-ce que c'est des, choses qui vous intéressent un petit peu ou vous, laissez ça justement plus à Agnac et vous, vous êtes plus focus Crosshair je vais pas mentir, moi je c'est pas que ça m'intéresse pas, mais oui, enfin je, je, ne sais je ne sais rien. <laughs> Euh, alors moi je suis je suis dans le crew <laughs> dans le crew Weza, euh, dans le sens où euh, j'étais part de Weza chez NDS c'est que là j'ai repris le rôle chez G2 où en gros il y a un mec de Weza qui est payé à plein temps pour s'occuper de ça et un représentant de chaque équipe euh, et, en gros, voilà, bah, il n'y a pas eu de problème massif pour l'instant sur CS euh, vis-à-vis des équipes concernées à l'intérieur de WESA. Euh, et, voilà, s'il y a besoin d'une sorte de tribunal ou d'appel de cause ou, de jugement de cas, ils peuvent faire ça. Et vu qu'ils ont bah, ESL derrière eux et j'ai pas jusqu'à dire le, tout le groupe MTG avec les DreamHack, etc., mais au moins ESL, ah, si déjà, par exemple, tu te ferais ban de SL ou que tu serais interdit parce que tu n'as pas suivi telle ou telle euh, règle et que ou que tu n'as pas respecté des contrats, etc., bah, ça te ferait déjà mal. Quoi. Donc euh, ils peuvent servir un peu d'arbitre et aider de ce côté-là. Euh, côté France, malheureusement, bah, vu que je suis avec, je suis aussi, je suis aussi part de, CS, d'une création de plus de, quelque chose de joueur, ça me prend, enfin, tous ces côtés-là me prennent énormément de temps. Euh, et, voilà, donc en France, j'ai un peu moins d'impact vu que ouais, c'est plus compliqué de, vraiment d'être partout à la fois. Quoi. Donc, euh, donc ouais, j'essaye de. Enfin, on, a déjà, en tant que joueur, euh, amené des. des ah, je sais pas comment dire ça. en gros, que des standards, en gros, de chaque tournoi, par exemple, qui doit avoir euh, une table de telle, de telle taille, etc., etc., euh, tel casque, tel machin, tel euh, truc les joueurs doivent avoir à manger, tout ça, bref, tout ce genre de choses. Et donc voilà, on arrive petit à petit. WESA essaie de professionnaliser un peu la chose aussi et de, rendre des contrats, par exemple, plus, universels que chaque joueur et que chaque équipe doit faire. Et voilà, c'est encore un énorme travail, parce que c'est voir sur le long terme, c'est voir sur les 10 prochaines années à venir, ou dans 10 ans le résultat qui sera là, mais, mais tu peux pas travailler sur tout. Et c'est très spécifique pour l'instant, les objectifs qui sont faits avec WESA, avec Faceit, ECS en plus gros, et, euh, tout ce genre de ligue. Euh, sinon, j'ai une autre question par rapport à ça un petit peu. Euh, pour l'instant, donc votre manager et les managers de toutes les équipes euh, donc sont dans, dans les structures. Donc Niak, euh, c'est votre manager, c'est il est euh, employé de G2. Est-ce que euh, vous pensez qu'à l'avenir, il va y avoir des agences de joueurs un peu comme dans le sport, dans le foot, avec vous aurez un agent qui représentera vos intérêts et qu'il y aura du coup quelqu'un de la structure qui représentera les intérêts de la structure parce que souvent ils convergent mais pas forcément tout le temps. donc est-ce que vous pensez que c'est à ça où on, va vers là ou vous pensez que le modèle actuel est bon De toute façon, je, je, non, non, mais non, mais c'est juste que je vais pas dire grand chose. Pour, <laughs> attends, je te laisserai plus tard, mais juste, enfin, je vais pas dire grand chose, mais juste pour moi, oui, enfin, c'est inéluctable. Enfin, l'e-sport devient de plus en plus énorme, il y a de plus en plus de sommes d'argent en jeu, de plus en plus de contrats, de ci, de ça. c'est Ça ressemble de plus en, un, de plus en plus, comme dirais-je, comme euh, un grand sport entre guillemets, quoi. Euh, enfin, ouais, pour moi, genre, c'est logique. Ouais, je sais pas trop. Alors, c'est un sujet de discussion en ce moment chez G2, en tout cas. Euh, c'est quelque chose que on est un peu encore, un peu dans le flou. On ne sait pas encore. Ça va se décider dans le mois ou les deux mois à venir. Et euh, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus de toute façon. Il y a déjà plusieurs euh, structures en place en France. Euh, il y en a plusieurs. Je sais que j'ai déjà été contacté par des gros groupes de, Singapour, de plus asiatiques ou, ouais, encore une fois, plusieurs en France ou en Europe. Et voilà, c'est quelque chose, ça commence à se mettre en place. Euh, le problème, c'est principalement que les structures, pour l'instant, vivent beaucoup des apports des sponsors. Et donc, en gros, tu es assez limité tout ce qui est, sur tout ce qui est euh, sponsor individuel. Donc, euh, ça, dépend vraiment de la structure avec laquelle tu travailles, de, des possibilités de travail que tu peux avoir individuellement. Et, et niveau somme, ça commence à être intéressant d'avoir des agents, enfin, d'être de ce côté-là, mais il faut, être au, il faut être au top. Il faut être une équipe dans le top 8, top 8 voire top 5, parce que euh, sinon, pour l'instant, ben, ça reste des gros enjeux, évidemment, mais on n'est pas encore à niveau de joueurs euh, de basket en NBA, de joueurs de foot pro, etc. Donc, euh, c'est l'apport que peut avoir un agent, à moins que tu connaisses ces personnes très bien et que tu, que tu travailles très proche avec cette personne, n'est pas encore à 100%. on y arrive, les choses se mettent en place, mais euh, ça va prendre encore un peu de temps euh, pour, être à ce niveau-là, pour avoir la même structure que dans le sport. On arrive bientôt au terme de cette interview. J'ai posé une toute petite euh, question à toi, Nathan, avant de d'en finir. Shox, on sait que ta passion, c'est la pêche. <laughs> Nathan, toi, ta passion, c'est quoi D'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace à Rayman, si je dis pas de bêtises, un fan qui est venu me donner des cuillères. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est euh, une manière de pêcher, donc c'est des appâts. Voilà. Mine de rien, ce genre de truc ça coûte cher. Et il m'a donné une boîte comme ça avec des appâts et tout que j'utiliserai la prochaine fois que je vais à la pêche. Et ça m'a fait archi plaisir. Donc merci beaucoup. Merci euh, <laughs> alors moi ça va être, ça va être non, enfin déjà, on va commencer par les jeux vidéo tout simplement. <laughs> Euh, non mais, non mais c'est stupide. Non mais c'est stupide. Mais il y a plein de gens qui jouent à CS, qui sont pro à CS et qui CS c'est basta quoi. Et moi, je joue à tout. Il <laughs> n'y a pas de, a pas de discussion. C'est voilà, c'est quelque chose que au final, c'est une passion quoi. Euh, à côté de ça, euh, les voitures avec une petite dédicace à RPK, Cédric. le poker, qui est une passion qui prend énormément de temps, mais, mais c'est grave kiffant. Et, un truc plus bateau, plus général, mais développer des projets. Euh, je suis intéressé par énormément de choses, donc euh, plein de trucs à gauche, à droite, des projets, des, comme quoi, comme euh, je sais pas, bosser avec différentes boîtes de d'horizons différents. Par exemple, je vais bosser avec, en gros, c'est une application qui va être créée pour téléphone, avec tout ce qui est développement plus mental. on va bosser avec un un hypnothérapeute. Voilà, avec euh, de, plusieurs personnes qui viennent du poker, c'est quelque chose qui, qui, va être assez gros, il y a 10-15 personnes alors que rien n'est encore créé. Euh, et, je vais être ambassadeur pour eux. Et voilà, c'est tout ce qui est euh, développement plus mental, donc tout ce qui est confiance, optimisation du temps, résultats, stress, relations, bref, tout ce genre de choses. Donc voilà, moi je sais pas, ça m'intéresse de faire plein de choses en fait. Et, et voilà, donc... C'était un peu trop long pour décrire ça, mais <laughs> voilà, <laughs> il y a, pas mal de choses. Il n'y a pas qu'un truc à côté qui, fait plaisir. Sinon, du coup, prochain objectif, prochaine LAN, c'est quoi euh, alors moi la semaine prochaine je pars à Bucarest en 2v2 avec Kenny, ah enfin vendredi là, voilà. Euh, donc ça objectif euh, gagner les retech et tout. Voilà, bah c'est pas pareil parce que la main c'était que de l'IM, et là c'est des retech. C'est retech sur deux maps et si troisième, troisième c'est IM map le, le, Donc voilà, euh, premier objectif. Et après, euh, bah, si on se qualifie, mais bon, si on chie pas, je pense qu'on est plutôt pas mal quand même. quasiment, sûr. Voilà, voilà on, faut faire attention, faut faire attention, on sait jamais. Euh, bah, les finales ESL e Pro League, début juin, à Dallas. Et voilà.